ये देखिए ये ये देखिए जो ये स्क्रीन इस मोबाइल स्क्रीन का डिस्प्ले इस स्क्रीन में दिखाई दे रहा है देखिए इस तरह हम किसी भी मोबाइल का स्क्रीन अपने मोबाइल में देख सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऐप है जिससे हम किसी भी मोबाइल का डिस्प्ले अपने मोबाइल में देख सकते हैं हेलो गाइस फिर से आपका प्रदीप टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में मैं आप सभी को किस तरह एक मोबाइल का स्क्रीन दूसरे मोबाइल में देखा जाएगा इस टेक्निक के बारे में बताऊँगा तो गाइज हमें प्ले स्टोर पे जाके कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करने होंगे जिससे हम किसी दूसरे मोबाइल का स्क्रीन अपने मोबाइल में देख सकेंगे तो फटाफट कुछ देर करते हुए चलते हैं हम प्ले स्टोर पे और डाउनलोड करते हैं अपना एप्लीकेशन तो हमें दोनों मोबाइल में ऐप डाउनलोड करने होंगे तो हम ए, एक मोबाइल में पहले से ऐप डाउनलोड कर लिए थे जिसका नाम है वार्निंग ऐप ये वाला ये वाला ऐप हमें दूसरों दोनों ही मोबाइल में चाहिए इस मोबाइल में हमें भी डाउनलोड करना होगा तो चलते हैं फटाफट गाइस कुछ देर करते हुए प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं वानी है तो जो कि 18 एम का है बहुत कम एम का है ये देखिए गाइस कितनी तेज़ी से डाउनलोड हो रहा है तो एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया अब इंस्टॉल हो रहा है अभी स्कैनिंग हो रहा है तो ओपन करते हैं इस ऐप को ये सब स्किप कर देना है स्टार्ट करते हैं इस पर allow display over the app इसे ऑन करना होगा ये ऑन हो गया है इसे स्टार्ट फिन से किया जाएगा अलाउ पे कर देंगे क्विक ये भी एप्लीकेशन खुल गया है अब हम जो इस मोबाइल का डिस्प्ले हम इस मोबाइल में अभी देखेंगे तो गैस इस एप्लीकेशन को हम खोलते हैं और जिसका डिस्प्ले इस इस मोबाइल का इस मोबाइल पे शेयर करेंगे पे पहले ऐड देगा ऐड के बाद स्क्रीन शेयर हो जाएगा ये प्रीमियम वाला है इस वीडियो के बाद ये जो ऐड आ रहा है इसके बाद ही शेयर होगा ये बहुत अच्छा कोई ऐड दे रहा है रीसेट के बाद व्यक्ता आएगा स्टार्ट नाउ लिंक को शेयर कर देंगे जैसे कि व्हाट्सएप से शेयर कर रहे हैं माय नेम तो देखिए गए जो ये आवाज़ बहुत तेज़ी से कर रहा है मैं इसका साउंड बंद कर दे रहा हूँ ये देखिए जो इसका स्किन है इसमें भी से, शेर हो रहा है तो मैं इसे साइलेंट कर दे रहा हूँ तो इसे मैं साइलेंट कर दिया इस मोबाइल को भी साइलेंट कर दे आवाज़ बहुत कर रहा है ये देखिए ये ये देखिए जो ये स्किन है इस मोबाइल इस स्किन का डिस्प्ले इस स्किन में दिखाई दे रहा है देखिए इस तरह हम किसी भी मोबाइल का स्किन अपने मोबाइल में देख सकते हैं तो ये ऐप बहुत अच्छा ऐप है जिससे हम किसी भी मोबाइल का डिस्प्ले अपने मोबाइल में देख सकते हैं तो गाइस फटाफट बिना कुछ देरी हुए परदीप टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया लाइक कर दीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे भी जिससे कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे